этирификация реакциясы бир атомду спирттердин касиеттери менен таанышканда спирт менен карбон кислоталарынын кандай аракеттенишкенин силер көргөнсүңөр ошол тажрыйбаны эстейбиз колбага он миллилитр этил спиртин куябыз ошончо өлчөмдөгү концентрацияланган уксус кислотасын кошобуз концентрацияланган күкүрт кислотасын да кошобуз муздаткычтын кабыл алгыч бөлүгүнө муздак кайнатма туздун эритмесин куябыз баштапкы аралашманы ысытууда сак болуу керек көңүл бургула колба менен оттун ортосунда оттон сактоочу материал болуусу керек эгерде аны пайдаланбаса колба титирейт колбага кайнаткыч деп аталган фарфордун майда бөлүкчөлөрү салынган баардык заттын өтө ысык эмес температурасында тең кайноосуна шарт түзөт пайда болгон татаал эфир муздаткычтын өйдө жагына көтөрүлүп кабыл алгычта чогулат уксус этил эфири каныккан кайнатма туздун эритмесинде жакшы эрийт. тыгыздыгы тузду эритменикине караганда төмөн болот ошондуктан эфир кайнатма туздун эритмесинин үстүнө калкып чыгат Калий перманганатын эки суюк заттын чектешкен жерин көрүү үчүн кошобуз